saluton ca bon venon. Um, mi filmas um, dum la frua mateno hodiau uh, char facta mi cae Stephanie um, iras por um, visiti mian uh, gepatroin um uh, ni baldau euros um kai ni nue uh, tag mangi kun mia patrino kai post tio ni facte um spectos uh, balletto um uh quium parto prenis uh mia patro <laughs> mai mia patro uh, ja ne estas uh, dancisto sed li estas musicisto kai protio ni de, uh, ni um povas spekti la beleton um, sen pago, um, sen pagae, um, uh, do, mi pensas che tio estos interessa afero, um, hiero mi tuie ascendis um, scherimon cae dum la ascendo um, mi parolis cun mia amico uh, Jonathan chefe in Esperanto sed ancao in la Angla um eble uh mi kai li um faros ascendon uh, tuta en esperanto sed eble ne <sighs> tio estas cio um por hodio gis morgao